notifikasi ketika beliau upload video baru. So di sini ada videonya yaitu siang sekolah waktu malam pula adik ini tolong ibu cari pembeli. Wow. Oke okay guys, langsung saja kita play videonya. Let's go. Alright. Adik jual apa ni? Koktail. Koktail apa ni? Oh, koktail. Dalam dia isi apa? buah Buah-buahan. Siapa yang buat? Hmm. Memang selalu jual tiga orang ni. Naik motor. Oh, ni dalam ni ada buah apa? Okey. Ada mangga, ada anggur. Anggur. Apple. Apple banyak eh. Ha, yang tu apa dia? Yang ni sagu buah. Satu berapa? Sagu buah. RM3. RM1 RM3. Dalam dia lah. Sagu, jagung, mata kucing yang buah-buah. Dengan buah. Okey. Yang ni pula berapa ringgit? rm Oh, yang ni RM10. Oh, beda eh, harga. Potong buah. Ada tak tolong? ada kacau dia lah. Kacau. Kacau macam mana? Kacau makan je. Jujur banget. Oh. oh. oh. <laughs> ada lagi ke? Kau ada lagi? Ada lagi kat rumah. Yang bawa ni? Yang dekat motor. Boleh bawa semua kat sini tak? Abang nak kira berapa semua. Boleh. Boleh adik ambil kat motor. Boleh. Okey. Okey, dia naik motor itu. Oh, dia naik motor. Oh, berarti kakaknya ada berapa yang ni, dia? Cuba ini. Cuba adik tolong ya. kira. Siapa nak tolong abang kira? Ada berapa ni? Masih kecil lagi ha? kan Koktel ada sebelah Dua Empat Enam Lapan Sepuluh Sebelah Dua belas Okey Oh dua belas Sagu Sagu ada sepuluh Alright Kalau abang nak Belikan semua ni boleh tak Boleh Abang beli abang suruh adik bagi ke orang Boleh Boleh Ha okay, Kira semua berapa tadi Berapa ringgit Ha adik ni laju tengok Ha <laughs> Okay. Kira lah. takkan Takkanlah free. 120. 120. Kalau koktel. Koktel 120. Okey. Okay. 10 kali 3 berapa? 30 lah. 30 lah. <laughs> Bijak lah. sikit. 30 tambah 120? 150. 150. 150 Okey So semua ni 150 Boleh tak? Uh, abang bayar kemudian boleh tak? Tapi adik bagi lorang orang Boleh tak? Dua ni bagi Okey. Boleh. Boleh. Ada orang belanja. Okey, makasih bang. Okay. orang Indonesia kayaknya tadi tu. Kote. Cuma je. Bayar oh, dah. Bayar oh, ke? Kenapa tak boleh? Percuma je. Okey. Boleh. Terima kasih, Masya Allah. Terima kasih. Dekat situ ramai orang. Best. Best tak? Tolong, Mak. Best. Uh, best. Ah, kenapa best? Huh? Kenapa best? But. Ha? Oh. Masya-Allah. Okay, balik dulu. Dah dah Apa nak bayar kan? Eh. <laughs> so seronok tak tolong mak? Seronok. Seronok. Okey, abang nak tanya satu. Cita-cita jadi apa? Jadi cikgu. Jadi cikgu. Cik nak jadi cikgu apa? Ajar apa? Cikgu PJ. Cikgu PJ je. PJ tak boleh. Pandai main apa? bola olahraga. Menari. Bola sepak. Bola sepak. Oh. apa main bola sepak? Main kat surau. Oh, iya ke? Adik pula cerita cerita apa? main bola. Adik pula cerita cerita apa? main bola. Okay. Cik doktor. Wow, ha, amin. BM. Sains suka tak? BM tu. Macam mana nak jadi doktor? Sains tak suka. <laughs> Satu lagi. Lucu sih. Upah mak bagi tak? Ha? Berapa tu mak bagi upah? RM5. Oh, RM5. Seorang RM5 ke? Ha, Buat pergi sekolah wow. esok. Ke dapat lagi kat Simpan. Simpan. Oh, okey. Orang ni nak bagi upah ke macam mana? Jadi orang ni kita bagi upah RM100. Maksudnya kita ya. bagi upah kat adik ni seorang 100 Sebab dia dah tolong macam tu tau Ramai orang Oh malu Oh malu Ada 100 jom puluh, Betul? Cukup tak? Cukup. Ah. Eh, eh. kau bagi abang balik. Ni satu puluh. Ni? Bukan. Ni apa? Baki lah. Betul ke baki? Abang cakap ni semua seratus lima puluh. Betul. Allah. Ha, adik ambil. Adik ambil lah semua. Ni semua ni abang kira 150 lah. Tak apa yang ni untuk adik Adik tolong mak kan Tolong mak jual kan ha, Ini adik boleh bagi kat mak 150 semua bagi kat mak Boleh adik simpan ah, Tapi abang ada hadiah lagi Nak hadiah? Nak hadiah? Angkat tangan Siapa nak hadiah? Boy <laughs> Tak nak? Tak nak abang tak bagi Nak? <laughs> Adik 100 Tolong abang bagi orang Terima kasih Adik Alfa 100 Terima kasih eh. Adik ni 100 Allah okay. Semua ni Abang bagi upah seorang 100 ni 300 Yang tadi abang bagi tu 400 Tu untuk mak bagi kat mak tau okay, Total semua 700 Ada apa Allah Bola Beli bola? Okay, ada Iris nak beli apa? Handphone Nak beli apa? Oh. Handphone Ini? Eh, ya ada ke seratus ringgit? Nak beli baju nak beli oh, baju Beza-beza eh bagi ni Total semua tujuh ratus Daripada abang punya tim. Abang punya team uh, Yayasan Mak Fira Dengan orang yang selalu tengok video kami Adik okay. niaga betul-betul Nak niaga-niaga juga Belajar kena kena pandai-pandai tau Betul Baru dua dapat Tolong mak dapat Belajar dapat Buat belajar ni untuk Kita masa akan datang. datang So Jangan susahkan mak Ayah ada lagi Telur Tak ada dah Allah pasti seperti itu ya kan budak-budak macam ni mesti kadang tak ada ayah kadang tak ada ibu Allah akbar memang betul-betul mereka ni berusaha macam tu Allah takkan meninggalkan mereka pasti Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan mereka ni kekuatan kebahagiaan bersama ibu mereka. Doa banyak-banyak dekat ayah semoga semoga urusan dia pun dipermudahkan. Eh, doa dekat mak sekali, doa dekat adik, adik-beradik semua semoga semua sekali dipermudahkan. Amin. Doakan mak sehat. Eh, belajar rajin-rajin yang penting. Okey abang, tak boleh lama ni abang nak balik dulu. Bye. Bye. Yeah. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Lagi satu orang kena komen Tulis kat situ Yelah One Ustaz Okay bye Hai. Assalamualaikum <laughs> One Ustaz <laughs> Lucu ya Okay guys dah selesai videonya So itulah tadi Tiga adik-beradik lah ni kan Malam tolong mak Sebab apa? Sebab ayah dia tak ada dah tak ada guys Macam mana rasanya kan Saya pun merasakan itu ketika ayah saya dah meninggal macam tu Dan kawan-kawan yang dah tak ada ayah mestilah macam tu Dah tak ada ibu juga macam tu Saya, ayah dan ibu dah tak ada semua guys Ah, Jadi saya merasakan apa yang mereka rasakan Dan masalahnya saya dah besar tapi mereka kecil lagi Macam mana perasaan mereka ketika tak ada macam tu Dan mereka istilahnya berjuang ya kan berjuang membantu ibu untuk mencari nafkah mencari rezeki macam tu di siang malam seperti itu mungkin ibunya itu siang bekerja ya kan lepas tu anaknya malam juga mungkin ibunya juga Allahu akbar saya tak faham lah macam mana penatnya tapi insyaallah Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji ya apabila kita berusaha pasti Allah memberikan istilahnya yang terbaik untuk kita semua jadi Jangan pernah putus asa Teruslah berjuang Teruslah istilahnya kita berusaha Agar supaya Allah subhanahu wa ta'ala melihat kita Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan yang terbaik untuk kita Semoga adik-beradik tiga tadi itu Kakak beradik itu Diberikan kelancaran, kemurahan rizki Dan juga diberikan kebahagiaan Fid dini wa dunya wal akhirah dan semoga ibunya juga diberikan kesehatan selalu, kebahagiaan selalu dan ayahnya ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala di tempat yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah tengok video ini sampai selesai dan buat teman-teman semua yang sudah tengok ya kan. Ah, apabila itu berdekatan dengan uh, tempat kawan-kawan semua, ah, sila datang ah, coba koktail apa-apapun yang dijual oleh adik ini. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk di like, share, komen dan subscribe. FS Channel channel dan juga Cak Mujib. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.